E eu finalmente consegui! Eu terminei A Máquina do Tempo! Uau! Esse volume foi incrível! Ele finalmente foi lá e fez A Máquina do Tempo e... Espera aí, não é que é uma boa ideia? Irmã! Michele! Você me ajuda a fazer uma Máquina do Tempo? Johnny, eu brincaria com você, mas eu tenho que trabalhar, você sabe. Ah, vamos lá, você sempre tá trabalhando. Você literalmente só tem roupas sociais. Pensando bem, você tem razão. Vamos lá, eu te ajudo. Johnny, fique perplexo, pois eu terminei a máquina do tempo. Uou! Eu posso testar? Claro! Mas não funcionou. Era difícil que funcionasse, afinal, é uma máquina do tempo, né, Johnny? Poxa. Bom, já tá na hora do almoço. Quer comer um taco? Eu quero. Ai, caramba! Ah não, ah não, ah não, a minha HQ! Ai, valeu, Michelle. Mi Michelle? Irmã? Oh, droga, tudo por causa daquela HQ estúpida. Johnny, por que você tá falando com um pedaço de metal? Caramba, eu achei que você tivesse morrido. Sai de cima de mim, moleque, eu chamo a polícia. <laughs> Boa. Polícia! Uh! Ei, acorda, eu encontrei uma saída. Uh, mas, hein, uma saída de quê? Da prisão, ué. A gente foi preso? Claro. Ah! Johnny! Poxa, filha! eles escaparam. O Mas a minha função nem né, é cuidar dos prisioneiros. Agora não importa. Pendure esses folhetos pela cidade. Peraí, como é que você sabia meu nome? Eu sou você, só que do futuro. Hum, como você veio parar aqui? Aparentemente, se criou temporariamente uma fenda temporal nessa cidade. O quê? Agora tem dois seu Judas. Ah, tá. Ei, hey, deve ser por isso que a Michelle desapareceu e apareceu de novo, só que mais babaca. Ei, hey, olha! Acho que estamos a salvo. Acho que não. Michelle? Eu enviei eles. Ah, ah, ah, ah, você tinha mesmo que segurar no meu pé? Desculpa aí, cara. Foi um reflexo. Ah, ah, Bem, eu tenho que ir. Mas quando precisar de ajuda, é só apertar o botão. Valeu!